せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですりで少量ですはい喋って今ちらっと見たね俺ねカメラをちらっと見たよね、ここどこよここいやてか何これえおえ声はどうなってんのこれ 声が <laughs> 声が置いてけぼりになった <laughs> あのちょっと賑やかすぎてここがこの上が高速道路でそうなのよねバーって走ってて、うん、でまあうまく撮れてなくってですね、うんうんうん、でここは浅草なんですけども、うん、久々に行ったよね浅草うん で、まあ、ピクニックしに行きました浅草行ってお目当てのものがあってそうそうそう、うん、行きたお店があったんだよねいっぱいあったうんうんうん、そこに行ってきたんだけれども、ふむふむまあ疲れたから、ふむふむちょっと川沿いでね、これ隅田川っていうんだっけ隅田川ですうん隅田川の階段でででんこれよああ4種の 抹茶あん団子はいこれを買い求めてはい浅草に行ってまいりましたなるほどねえー、いや喋るの辛いな喋るの <laughs> 俺もういっぱい飲んじゃった <laughs> 喋るの喋りなさいどうしようえー、動画だよこの時頑張ったんだけどなねうんまあ頑張ってはないけどね <laughs> どっちやねんっつってうんあ見て見てそうえっ、ー、とスカイツリーが隠れてますってやつなんだけど本当はねなんか座ってるところからねちゃんとスカイツリーが映ったらいいねみたいな感じで、うん、やってたらさ、うん、まさかのビルに丸かぶりっていうね <laughs> 飲んでんじゃないよかわいい見てかわいいよ

ててれてれてれ、てんてんてんてんてんてん。あの、はい。長い長いんかね。えー、えー、歌わないのね。ええ串に刺さって団子。団子。三つ並んで団子。てんてん。てんててれれれれんれん。団子。団子三兄弟。てれってね。あれなのよ、あの、そう。先端が 薄い抹茶で後半が濃くなっていくみたいなそうそうそうそう徐々にね濃くなってました うん。 <laughs> いや、美味しかったよ、これ。美味しかった。うん。で、聞いてほしい話があるんだけど、ちょっと皆さん。えー、何このね、うん、この団子が売っているお店に行ったの。そしたらね、うん、ジェラートも売ってたのよ。はい、この4種類のあんの団子と一緒にジェラートが横に並んでおりました。うん、で、そこで一番人気な、ものすごく濃い抹茶のジェラートっていうのがあって、そのジェラートもね、濃さが7段階くらいあるのよ。5段階か7段階。 7段階くらいね、はいはいはい、その中の一番人気の一番濃いやつを買ったのよ、うん、はいはいはいそしたらさ、うん、うちゃんが、うん、違うみたいな何が違ったな何が違ったの <laughs> 自分の話でしょちょっと説明してもらっていいあのさえー、一個人の感想だからやめてそれ別にそれがまずいとかそういうあれじゃなくて、うん、 なんか俺の期待してたやつとちょっとイメージが違ったんだよねそう恋っていうのがすごく売りでそれがテレビでやってたから、うんうん、じゃあいざ行ってみようと思った時に食べたんだけど、うん、確かに濃かったの、うん、でもさ俺の恋っていう想像がさ、うん、本当にあのなんていうのよくさお寿司屋さんとかのさ粉あるじゃんお茶入れる粉お抹茶みたいな、ね、抹茶の粉、粉を食べるぐらいの濃さだと思ってたの、うんうんうんうん、でもちゃんとさあの食べれるように甘味 味料がついてたから、うん、甘いって思って <laughs> 俺はここ粉を食べるぐらいの勢いの本当の濃いやつだと思ってたから、ん、本当に苦いそうジェラートが出てくると思ったんだよね、うん、でも、うん、そんなものは売りません <laughs> 終了 <laughs> お店もそんなものは売りませんよってちゃんとジェラートとして食べられる <laughs> お茶のジェラートを売ってるから、えー、だってさ濃いって言うからさだから砂糖とか絶対入ってないと思ったんだよね濃いって言うからみんな、うんうん、だからさなんか食べてさ んみたいな翔ちゃんの反応え美味しくないの?」って言ったら「うん美味しいけど、うん、想像してたのと違った」みたいなね濃さがあれって言ってたからさ、うんうんうん、そういうの一切さ入ってないと思ってたんだもんなるほどねはい画角変わりましたよ、うん、いい天気だったよねこの時ね 何について喋ってんだろうもう忘れちゃった特にあれよ面白いこと一切喋ってないですあこの時にねうんじゃあよかったんじゃねいい面白いこと喋ってなかったから、うん <laughs> いや何喋ってんだっけな何何何何何何何大丈夫大丈夫大丈夫ああどうしたどうしたの咳がどうしたの なんかどうしたの <laughs> 大丈夫どうした大丈夫だなんなんどうしたのもう本当とやめてほしいなんかそういうさ老人扱いするのしてないじゃんよそりゃむせたら背中さするでしょ普通どうしたの優しいはいというわけでね <laughs> えこの動画まだ半分なんだけどはい まだ続くの <laughs> まだ続くのびっくりしたもうもう終わると思ってさちょっと俺ちょっと一瞬焦ってたんだけどさディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンいつだって なんでディーンディーンかぶせてくれないのよちょっと俺かぶせてくれるのを待ってたんだけどどううどううこディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンディーンどういうことどういうことどういうことどういうこともう一回ディーンディーン <laughs> 思い出したこれこの時は、うん、この目線の先に、うん、なんかカップルがイチャイチャしててそうだ思い出したなんかなんだっけえっとね橋上が高速道路じゃんその下にさ、うんうんうん、柱がね柱があって、うんうん、そこに隠れてイチャイチャしてたからそれをずっと見てた、ね、うんうんうんうんちゃちゃ入れてたよねそう家でやれいいって思ってああ でもいいと思うよ、うん、そういうとなんか青春じゃんそういうのも、うん見えてるか見えてないかっていうところでさイチャつくっていうあ、うん、昼間だよでもそれがさいいんじゃんいいのかな若気の至りでそうなの、うん、だって駅前でさ堂々とさ、うん、やっぱり別れを惜しんでいるさカップルとかもいるじゃんいますね、うん、あのー、堂々と改札の前でチューしてる人とか、うん 俺してみたいんだよねあれちょっとさ、うん、動画とかでさ、うん、終電間際にチューしてるカップルの近くでチューしてみたみたいなやつをやってみたい <laughs> 紛れてどういうことよ <laughs> 帰りたくない俺も一緒にいたいよ、うん、すごいよねそういいと思ういいよね、やったことないやったことないねうんやりたいの え何やりたいなえー、ダメよこんなこんな支え合いちゃダメよ途方に暮れてんだけど2人していやもうないのよ何が待ってこの声をアフレコしてるうちらももう何何もなくねそんなことないよでんでんでんでんでんでんでん It's that って消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならトゥンティンありがとう悲しみよ 世界に打ちのめされて負ける意味を知った <laughs> あれいいよねマジハマってるもう多分知らない人も多いだろうけどまあまあまあまあいいのよいいの、うん、 <laughs> いやこういうまったりするさ、はい、あの時間も大事だよねそうだねまああまあ基本まったりしてるけどねいやほら家ではさ、まったりすることも結構あるけどさ、うんこういうあの外に出てさ、うん、公園だったりとかさ、こういうなんだ橋の下のさ、はいはい、あの階段のところとかさ、はいはいはいはい、川とか見ながらさ、はいはいはい、いいよね川ねうん何がいいの 何がいいの何が良かったここ隅田川見て何が良かったのあ高速道路うるせえな <laughs> そうね結局ねひょにょあスカイツリーでしたいいんじゃないいいんじゃない、綺麗でしょ